受け止める勇気があるかファイナルフラこれで終わらせぞに元気てくれよしできたぞ

からは全力でやらせてもらう絶対に逃がさん完全に消え去ってしまどうしたんだお仕事消えてなくなるやめうわ行くぞ こいつがお望みのハックルっみじんだこうせやもうここまでだこの星もろとも貴様のゴミにしてやるバカだわかりました手こずらせおりゃうわ にバリをルパワーパーセント中の100%だこれが俺の切り札オシリスの天空竜

が俺の魔法だ俺はここで限界を超えるブラックメテオライト見せてやるぜ俺が見せてやる俺の力行くぞ残月ぶっ飛べ もうこれで終わってもいいだからありったけをさあシークーエンペラータイム自由を奪わせばまだだこっちだ 逃骨の髄まで溶かしてうわの秘剣かうわったっ面白え暴れてやるこれで終わりだ どいやがれ三刀流奥義一対三戦大戦世界こだ陸道仙人の力見せて行くぜクラマおお美獣だなないぞ 見せてやるよ忍びの恐ろしさとっておき気圧だ勝てるトをってた最後だカムインキドラゴンシリマイル決めるぞ力の全てを今ここに百竜派 だってこれがアテナから受けた力だ行け黄金の矢よこれが最後の一種だもはや許さぬ石となって砕けよわらわの前に立つてない が止まるどんなスターラッシュだオラオラオラオラオラオラオラオラオラこいつを食らいな時間を止められるのはあいつメロメロメロとバカなザワールド時ロードローラーだダムダムダムダムダムダムダムダムダム止まった時の中は一人このディオだけだ ビバリ鉄砲生な覚悟はいいかこから次っこいいところ見せちゃおうか 簡単プロのスイーパーの仕事見せてやるあまり面倒をかけさせない波動の99余裕天命君ごときがこの私二度も剣を悪いけどこれ全部ただの八つ当たりだからカンブル 楽にしてやるおとなしく食らいやがれおっ竹ちょっと荒っぽく回転にご注意くださいですから受け継いだ力だ剣火炎竜王 心してみよ万界発火のとがめしまいじゃ全てはわらわのもとへ消えるがよい